Se a igualdade é un dereito humano fundamental, por que non construir a partir dai sociedades máis xustas, máis pacíficas, nunca que está caendo? O feminismo é unha manifestación política, social, económica, educativa, na que o único que se pide é a igualdade de dereitos e deberes entre os dous xéneros. creo que eso redundaría en beneficios para ambos sexos a corto e a longo. é o que lle quero transmitir á sociedade é que habendo igualdade de oportunidades haberá un respeto e haberá liberdade. Eu reivindico eso, eh, son máis feliz eh, estando ou vivindo en igualdade, non? E entendo que os demais tamén o son. A liberdade xera igualdade. Se eu teño a liberdade de elixir, ninguén me vai a, a condicionar. É un elemento positivo para teu beneficio tamén. Entón, a igualdade e a xustiza benefician o conxunto da sociedade. É de justicia social, é de dignidade. E se non o faemos ou non tendemos a eso, estamos vivindo nun fraude de lei. Que nunha sociedade eh, é necesario a equidade para que todas as persoas que vivimos nesa sociedade teñamos eh, os mesmos dereitos nas mesmas condicións. Considero eh, que todos debemos de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, por supuesto, y que eh, esto sería socialmente un sistema digno y justo. Para poder crecer como persona, que solo tengo un género, aunque acaben a, para crecer como persona, tenemos que ser todos iguales. Hay mitos que todavía se mantienen, los mitos del amor romántico en algunos casos se mantienen. Eh, o desarrollo económico e social deste país eh, necesita desa porque mirade como nos vai en desigualdad